hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है पाइथन की पाइथन में देखिए फंक्शन बनाना सीखेंगे इसके पहले मैंने पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडी जो आप लोग यूज करते हैं वहां पर आपको सिखाया था कि फंक्शन फंक्शन कैसे बनाते हैं इस वीडियो में पाइथन के ऊपर देखेंगे तो देखिए यहां पर एक फन नाम से मैं फंक्शन बनाऊंगा फंक्शन बनाने के पहले हमें डेफ का इस्तेमाल करना होता है डेफ नाम का कीवर्ड लिखना होता है और फिर यहां पे फन नाम से फंक्शन बना रहा हूं ठीक है अब फन नाम से फंक्शन बनाया दो वेरिएबल ले लिया ए और बी ठीक है यानी दो नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है दो नंबर्स का हमें करवाना है ठीक है दो नंबर्स का या तो एडिशन करवाएंगे या तो सब्ट्रैक्शन करवाएंगे या तो मल्टीप्लाई जो भी करना है दो नंबर्स का करवाना है ठीक है आ रही बात समझ में तो ये दो नंबर्स का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या जो भी करवाना है इन दो नंबर्स का ही करवाएंगे यहां पर लगा देंगे कोलन कोलन लगा दिया एंटर करके नीचे आइए अब यहां पर आपको क्या करना है सिंपली लिख देना है print P R I N T print ठीक है और प्रिंट क्या करवाना है एडिशन प्रिंट करवाना है तो यहां पर लिखा मैंने एडिशन एज ये लिख दिया ब्रैकेट को क्लोज किया कॉमा देंगे A plus B A plus B करने से एडिशन हो जाएगा तो यहां पर सिंपल वे में ए प्लस बी लिख दीजिए ये हो गया काम अगर मान लीजिए एडिशन के बाद आपको सब्ट्रैक्शन करवाना है तो फिर यहां लिख दीजिए T R I N T print ठीक है और यहां पर दे दीजिए सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से लिख दीजिए सब्ट्रैक्शन इज और बस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए यहां पर दे दीजिए a माइनस बी ठीक है आपको यहां पर लिख देना है a माइनस बी इसी तरीके से इसी प्रोग्राम में अगर आपको मल्टीप्लाई भी करना है तो यहां लिखिए प्रिंट और यहां लिखिए मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन प्लीकेशन ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ठीक है मल्टीप्लीकेशन इज अब क्या करेंगे यहां पे दे देंगे a इंटू बी ठीक है तो multiplication is A into B हो गया अब क्या करना है यहां पर कॉल करेंगे इस फंक्शन को फन नाम का जो फंक्शन बनाया उसको हमें करना है कॉल फन लिखा हमने और यहाँ पर सिक्स लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ सेवन यानी सिक्स और सेवन को पहले तो आप एडिशन करिए फिर आप सिक्स और सेवन को सब्ट्रैक्ट करिए फिर आप सिक्स और सेवन को मल्टीप्लाई करिए तो बस इसको रन करवा दीजिए सब होके मिल जाएगा आपको नीचे देखिए रिजल्ट आपका आ चुका है देख सकते हैं अब मान लीजिए कि आपको मन कर रहा है कि सिक्स और सेवन को नहीं करवाना था तो नीचे आ जाइए ठीक है फिर लिखिए यहाँ पर जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार काम हो जाएगा इस बार 100 कॉमा 200 कर देते हैं यहाँ पे तो ये कर दिया हमने और यहाँ से रन करवा दिया सिंपल तरीके से तो ये रन करवाया तो आप देखेंगे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर मल्टीप्लीकेशन भी हो करके आ रहा है यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं पहले एडिशन किया है तो 100 और 200 का एडिशन 300 हो गया है अगर 100 में से 200 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस हंड्रेड ठीक है और 100 में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो भी आपके सामने रिजल्ट है तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video